Aujourd'hui, on va manger des bonbons Haribo euh, Sunset Biche. On va manger une biche. <laughs> Donc, les goûts derrière, goût Pink Playa, c'est le petits parapluies roses que vous voyez. On a le goût, euh, goût, le goût euh, Summer Beach biche. C'est euh, le petit euh, de fruits <laughs> que vous voyez. On a le goût Cabana, C'est la petite plaquette verte. Et on a les goûts euh, Cocoine Braque. Oui, c'est le petit, le petit coupé, le jaune. Maintenant, on va les ouvrir. Ma soeur va pas fait des bonbons et moi, je vais les compter. 1, 2, 3. Allez, il faut tous les Allez, il faut les hein. Attends. Allez. Ah allez. Passez-les-moi, ma lubie. Ah. D'accord. Oh, une glace Deux. Parapluie. Trois. Allez, ah, me dépêche-toi. Quatre. Cinq. Six. Ah Sept. Huit. Neuf. On à ça. 10, 10, 10, 10, 11, 12, 14, 15, Non mais lui il avait déjà compté, 15, hey, je vais râler toi, 16, attends j'en ai, j'en ai combien, mais tu m'en as donné combien 16, 17, 18, 19, 20,

Euh, qui est tombé qui est par terre, ça fait 34 bonbons. <laughs> voilà, maintenant on va les manger. Surtout, les parents, manger les arbres des bonbons. Maintenant, là, on va manger. C'est quoi Ça fait 37 peut-être, oui. Euh, et, euh, maintenant, on va manger tous les bonbons. Et non, oui, et, et après, ça sera à moi qui choisis. Oui. Oh on va se laver les dents, bien sûr. Sinon, on va porter terrible Allez, encore moins. Euh, hum, hum. Allez, mon bébé. C'est la prochaine. Euh, on prend une petite place de tac. Rien. Le goût, c'est euh, fraise. Mais je sais pas la fraise que vous mangez d'habitude. Quand vous mangez des bonbons à la fraise. Matin, Le goût de le goût. quand vous mangez la phrase, ben, c'est pas ce goût-là ou un bonbon de phrase. Euh, euh, ça ou... Attends, c'est la phrase un peu plus... Euh... Un peu plus élancée. dire, un peu plus bon. Phrase framboise un peu mélangée. Euh, euh, ça a un petit peu le goût d'orange. Et le goût d'orange, ça fait un petit peu bizarre. Alors, il était comment les bonbons Il était bon, pas bon Il était orange. Ah, mais il était doux, pas doux, bon, pas bon. Oui, le est-ce qu'il était bon euh, Oui, et après... Il avait quel goût euh, L'orange. Ah, mais il avait quel goût Un goût de fraise, un goût de banane, un goût d'orange, un goût de quoi euh, D'orange. Hmm. Et après, c'est bon. Et après, c'est bon. Ça a piqué et euh, vous un petit peu Maintenant, je mange une grosse pastèque. Je souris. Grosse pastèque. <laughs> Ah, Allez, je vais manger ma, ma pastèque. Maman, je me tire aussi. Elle est bien et ben, elle est sucrée. <laughs> Mmh. Trop bonne. Elle a un goût de C'est une pastèque, mais ça n'a pas, du tout un goût de pastèque. écoutez, ça merci. Merci. C'est un goût de... Euh, un peu fraise. Quand même. Vous, vous vous c'est un peu ce goût-là, en plus du goût phrase mélangé. Copa Copacabana, en fait, du goût de ça. Hmm. Non. on va goûter un autre. Hmm. Laurent alors t'as connu celui-là. Là. Un parapluie, oui. Donc lui, il va y avoir un peu d'orange. Hein. <laughs> C'est pas moi. Oh non, Ils hum, sont délicieux. Hum. Les moments où j'ai goûté des goûts, c'est bizarre. c'est merdiche. Je sais pas si ça a le goût vraiment. Alors, Un goût... Euh, je ne sais pas, mais ça n'a pas du tout un goût d'orange. Chips un peu. Mm-hmm. Un peu un goût de chips que vous dire ça. C'est compliqué à deviner. fait un triangle chips. Voilà. Mm. J'espère que ça vous a plu. Moi, les bonbons que j'ai mangés, c'était très très bon. Mais, putain, c'était bon les bonbons Oui, ça ressemble à un autre. <laughs> Ok. Vous, je voulais vous dire que ces bonbons, c'est un peu un euh, goût des bonbons de plage. Comme vous mangez des bonbons à la plage. Mais ben, c'est un peu comme la claquette, c'est un peu la plage. Parapluie aussi. Et tout. Et eh ben ça c'est vrai, c'est un peu un goût de plage. Et aussi ça c'est un peu un comme goût tu, de... Vous voyez une et euh, ça aussi. Le goût pink playa. Mais ben, ça ça n'a pas un goût de fraise. Si, fraise framboise. Ça n'a pas vraiment un goût de fraise fraise. Comme vous mangez des bonbons temps, J'espère que ça vous a plu. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous à notre chaîne. Sayonara Demain, on va causer plein de bonbons Sayonara Mettez des pouces bleus et abonnez-vous à mmh. notre chaîne. Euh, à notre chaîne, oui, voilà. Mmh. Trop